देखिए ये मेरी चाय है आज मैं क्लिफ्टन घूमने आया हूँ दो दिन बाद रमज़ान है तो घूमने को मिलेगा नहीं आप समंदर का नज़ारा देख सकते हैं पीछे बहुत से लोग भी हैं गाड़ी खड़ी हुई है पीछे फ्लैट है फ्लैटों की तस्वीर अभी कोई बिरयानी वाला नहीं आया समंदर है और ये परिंदे भी घूम रहे थे मैं यहाँ पे पार्टी कर रहा हूँ छोटी सी